بيقول إيه وكما أن الرياء محبط للعمل كذلك التسميع وهو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به قال العلماء فإن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس طيب يبقى إيه؟ يبقى إحنا خدنا دلوقتي الرياء اتكلمنا على العجب واتكلمنا على الكبر صح؟ دلوقتي بنتكلم على التسميع التسميع ده قريب من الرياء ايه الفرق بينه وبين الرياء؟ التسميع ده اللي انت بتعمل العمل في الخلوق الرياء يعني بتعمله قدام الناس عشان الناس ماشي؟ التسميع انت عملته بينك وبين ربنا وبعدين جيت رحت محدث الناس دي قلت لهم ده عملت كذا وكذا وكذا وكذا من اجل الناس يعني من اجل انت تقول لهم ايه اللي انت عملته اللي انت راجل صالح اللي انت عارف يعني تعرف ربنا وبتاع ماشي التسميع ده ليه حالتين اول حاله اللي ممكن انت تكون وانت بتعمل العمل في البيت بتقول انا هعمل عمل عشان اروح اقول للناس انا كويس ومش عارف ايه كذا كذا ده طبعا اوحش والحاله الثانيه اللي انت تكون عملت العمل وانت مخلص وكل حاجه وبعد كده الشيطان قاعد يوسوس لك قال لك ما تروح تحدث بين الناس فرحت محدث بين الناس وقعدت تقول لهم ده انا عملت كذا وكذا وكذا ماشي الاثنين ايه غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع صنع الله به ومن راى راى الا الله ايه به وهما الاثنين محدثين للايه للعمل اتفضل لا احنا بنقول هو بيسمع يعني ايه بيقول للناس من اجل ان الناس تقول عليه راجل صالح هو ده التسميع اللي هو فيه ذنب واسمه محمد العمل اما لو هو مش واخد باله او هو اتسال سؤال فراح مجاوب عشان ما يكذبش أو هو بيقول للناس عشان مصلحة شرعية عشان يحضهم على الخير زي ما هو قال عالم مقتدى به فكل ده مش داخل في التسميع التسميع اللي هو بيعمل بيسمع بيقول للناس عشان الناس تقول عليه هو صالح مفهوم المعنى؟ يعني يبتغي الأجر الدنيوي من الناس الأجر الدنيوي ده يا إما مال يا إما كلام يعني مدح ثناء كذا مفهوم المعنى؟ فهو ده الإشكالية ولكن احنا عشان احنا لسه في بداية الطلب ما نمشيش في حتة اللي احنا ايه نقعد نذكر حسننا للناس وأعمالنا الصالحة للناس بنية تنشيط السامعين أو اللي هم يعملوا كده عشان احنا ممكن لسه يكون ايه لسه النية مش متمكنة من قلوبنا والإخلاص مش متمكن من قلوبنا وحياتنا كلها يعني ايه ما وصلناش لمرحلة بقى اللي هو مش فارقة معانا الناس خالص لا احنا ساعات بيفرق معانا الناس فاحنا عشان احنا في المرحلة دي فبلاش نعمل كده ولكن لو افترضنا ان واحد لا هو فعلا مش فارق مع الناس خالص فبيعمل كده من اجل المصلحه الشرعيه ومن اجل ان هو نشر سمعين يبقى كده مش مسمع ولا مرائي ويبقى كده بياخد ثواب